армысыздар айтып жүрген бақытыңды айла киномыздың астанаға барып тұсаукесерін өткізіп қайттық алматыда да өткіздік киномыз көрермендердің көңілінен шығып жатыр қоғам қайраткерлері мен ұлт жанашырларының мәжіліс мәслихат депутаттарының пікірлерін тыңдап көріңіздер соның бәрінің ортасында жүріп мынандай фильм жасау мен таңқалып тұрмын осындай керек фильм жасағандарыңыз үшін рахмет бұл жерде шын мәнінде жақсы идеялар бар адамның адамға деген махаббаты бар адамны э, жалпы жанашырлығы бар және кез келген адамның намысын оятатын э, жерлері бар мен ойлаймын сол э, намысын жоғалтпау керек қой ер азамат та әйелдер де қыздар да солай ұстау керек шынайы бұл киноның астарындағы түпкі мағынасын сезіп енді әйел адам болғаннан кейін ба білмеймін енді қатты сезінгеннен ба бір жылап алдым ә, дәл осы кинотеатрларға айтатын менің наразылығы сөзімде бар егер осындайларды көрсетпесе неге былтыр базлайтыр деген бір жынысты э, екі лесбиянканың ә, несі сюжеті бар алты жастан алты плюс деген жастан бүкіл қазақстанның кинотеатрларында болайын деп тұрған жерінен соны шулап ә, наразылығымызды білдіріп біз тоқтаттық бүкіл кинотеатрдан қазақстандағы бүкіл кинотеатрдан алғыс тастадық сонда мынандай мағынасы бар дүниелерді неге тоқтау қояды да қай фильм болса да мен жаңа айтқам әй орамалымды алып барайын деп бұл қай фильмін көрсем де жылап екі көзім қызарып үйге жете береді ә, өте ә, әсерлі саяси ә, астары да бар бұл фильмнің және де менің үнемі айтатыным ол өмір бумеранг иә жаңағы қызмет деген барлығы ол уақытша бірақ адам мен адамның қатынасы ол ешқашан үзілмеу керек әрбір азаматтар осыны көру керек деп ойлаймыз идеяны өздеріңіз көрдіңіздер қазақтың ер азаматтары сондай намысты жігерлі болу керек екенін көрсеткісі келді көрдім бірақ сол кинолардың әрқайсысының орны ерекше бірақ мына бүгінгі кино бұл тәрбиелік мәнінен ә, адамгершілік қасиеті жағынан бір ерекше адамның жүрегіне бірден жол табады өкінішке орай осындай мейірімділік пен адамгершілікке тәрбиелейтін киноны кинотеатрлар шымкент тараз қарағанды өскемен орал ақтөбе тағы да басқа көптеген қалаларда көрсетпей отыр қызылордада бір ғана сеанс оның өзінде түнгі он бір жарымда көрсететін болыпты кинотеатр басшылары қазаққа қажет киноның орнына сайқымазақ арзан күлкі мен алдау арбауды насихаттайтын азғындыққа тәрбиелейтін кинолар көрсетіп ақша тапқанды артық көретін сияқты жақсы кино көрсетсе мейлі осы күндері ғана көрсетіп жатқан морские монстры восстание зловещих мертвецов призрак убийств деген сияқты сатанизм мен ужас фильмдері арқылы жастарымыздың санасын улап жатыр осы сияқты кинолар күніне елу алпыс сеанспен көрсетілуде осыдан кейін неге оқушыларымыз қатыгез болып бірін бірі ұрып өлтіріп жатыр неге қыздар мектеп партасынан жеңіл жүрісті жолға түсіп жатыр деп таңғаламыз осында кинолар көрген жасөспірімдер соған еліктемегенде не істейді бүгінде ұлттың өзіндік ерекшелігін қалыптастыратын идеологияның орнын елдің біздің болмысымызға жат идеологиясы басты біздің жаулар сатқындар арқылы өздерінің жымысқы әрекеттерін жүзеге асыру үшін киномен ұлтты мәңгүрттендіріп азғындық жолға итермелеуде ұлттың ар намысын аяққа таптап мәдениетімізді мазақтап тілімізді менсінбей ақшаға құлыққандарға билік неге тоқтау салмай отыр кімнің мүддесін қорғап отыр бас прокуратура мен қаржы полициясы мәдениет министрлігі егер ниеттерің түзу болса кинотеатр саласындағы былықтарды тексеріп тез арада азғындыққа итермелейтін киноларға тоқтау салыңыздар әсіресе арман чаплин кинотеатр желілерін мұқият тексеріңіздер кино идеологияның мықты құралы екенін білесіздер сол үшін қазақтар көретін кинолардың барлығын қатаң сүзгіден өткізетін комиссия құрыңыздар осы мәселені жақын күндері шешпесеңіздер онда бұны ұлт жанашырлары мен қоғам белсенділері халық болып өздері шешеді құрметпен алматы қалалық мәслихат депутаты еркін рақышев